Друзья, всем привет! Купив прицеп. Сьогодні уже друга ходка возим макуху, макуху подсолнечника. І купив отрубі. Сейчас все розкажу, покажу. І кстати, попав під дощ, якраз хорошо тент тент мокрий, ну я думаю, макуха не мокра. Значит, дивиться, той фаркоп, що я заказував. Ася. Я зняв задній бампер фаркоп. Став сюда четко, 4 болта тут, 4 болта снизу. І все сам поставив, різьби тут були, я їх єдине, що болтами прогнав, все помазав, ведешкою, все чотенько. По електриці обратився к сусіду ось через забор дядя Вітя. Спасибо дядя Вітя, якщо дивитесь, ну дядь Вітя дивиться коли коли. Зробив мені розетку, вивів там з штатного розйому, попаяв і зробив сюди розетку і все. І також ми поміняли, це вчора дядь Вітя робив, два задніх фонаря. Бо було там внутрі, коротше, попропадало, попересихало воно все. Сам прицеп, де табличка, табличка, табличка. Сам прицеп 2009 року, я по табличці дивився. Ну і техпаспорт у мене є 2009 року. Чого таке состояння? Тому що він стояв. Він там кілька разів ним з'їздили і і нам одна жінка його продала. Купив я його десь місяць назад, купив недорого. Отож, поки фаркоп заказав, чоловік сам робить на прадіки 120 фаркопи, заказав фаркоп. Поки тут зняв бампер, все зробив, потім електрика і коротше, оце зараз думаю покажу. Також сьогодні купили макуху подсолнечника. Макуха ціна. Якщо тонну береш 5 тисяч. Ми поїхали взяти кілограм 200-300 по 8. А спрашиваем, а если тонну Если тону 5. Ну, пришлось тонну, Так, короче, за пару раз і привіз тону. І назад їхав, думаю, візьму тент на останню ходку, щоб не то якраз хорошо, що тент. Сильний дощ почався, навіть з градом. Якраз тент і спас. Перед цим то я що привозив, все туди поховав. Прицеп по-любому треба, тому що так мені основно, основне, що макуху возити. от макуху хоч свою, хоч таку. Мені там треба 300-500 кг я зараз беру. І вистачає на дуже довго. Вон, все сухе. О, шикарно. І в машину кидати теж. Так то зернову групу я не, ну, мені возити особо не приходиться. Мені, якщо я беру партіями, привезу зразу там машину чи Камазом, чи газоном, раз та другий. А так іменно там, я там знаю, свиню відвести, поросят, ще щось. Прицеп треба. Я якби давно вже розумів, що прицеп треба. Чи отак, як я оту до Хаврата поросят возив в машині, воно ж запах стоїть, а так в прицеп кинув і все. Прицеп такого состояння, що на колесах ще були ці піпільки оці резинові що особо він і не їздив ніде. Тобто состояння прицепа е, більше, ніж хороше. І за таку ціну ціну не буду казати, ну недорого. І взяв його, тому що ну, потихоньку-потихоньку починаємо знаєте, як рости в нужному направленні. Все з часом, ще, звісно, в мене куча планів, але не все зразу, все постепенно. Также, зараз я тут відкрию. У мене тепер борта, все як полагається. Повороти, габарити, все робота. О, Пожалуйста. Привіз машині чисто. Правда, машина грязна. Ну, машині чисто, независимо від машини, привіз собі і все. Хорошо. Ось така макуха. Тут у мене що виходить? Тут дуже-дуже вже затарено до такої степені, що що нікуди розвернутися. Набрав також отрубей. Отрубі по 4 гривня кілограм, тобто 4 тисячі тонн. Теж набрав отрубей багато, ну в районі 2 тонн, щоб були. І в мене ще є просто зернова група пшениці. І я буду в перемішку і давати. А тут за такі, за таку ціну, думаю, треба брати тонну. Скільки економиш, виходить так 8, а так 5. 3 тисячі на тонні. Нічого не взяти. Ні, була по 10, ми брали по 10, да. А це отак, ось така вона. А ви останню ексвіжу набирали з Богданом там? Чи ні? А ні? А не захотіли, так? Да? Ось така. Какашки отакі. Ну, Пожалуйста. Ну що, хороша. Ммм, прям як халва. Хороша. свіжа. Ну, свіжа, хороша, да. Тож взагалі гаряча була там, да? Крупорушку передроблю і у мене є соєва, макуха соєва, не знаю зараз по Ну я так зрозумів, що воно все падає в ценах, тому що нема збита або там погана реалізація в ценах падає. А там хто його знає. Я думаю, зернова група теж буде е, не особо високі ціни. Тобто по уборці з полей буде ціна е, не дуже дорого. Ну а скільки буде, подивимося, ну макуха 5 гривень кілограм, це 5 тисяч тонн, це взагалі отрубі дороже. У нас в центрі отрубі я посчитав. Я посчитав, перевів кілограми на гривні 6,30 отрубі. Ну отрубі то я набрав по 4, ну взагалі 6,30 отрубі, а це макуха. І то не хватить ого-го. Ще тим більше у мене вже вони всі стартанули, зараз на старті нема нікого, буду вже і макуху додавати, і ж треба кудись, щоб економити соєвий, соєвий шрот. А соєвий шрот не знаю. Думаю, кажуть, що теж вроді би ціна упала. Ну а по чому неізвісно. Поэтому сою, як ви то я вже скажу. А так, коротше, зараз мені треба цю всю макуху зложити. Спочатку отрубів в пачку там зложу. Бо ще отрубів привеземо. Навірно, ще ходку чи дві, так? Да? и все. Отруби и макуху здесь надо вложить. Макухи пока хватит. Соевую, соевой макухи чи соевого шута тоже пока хватит с головой. То тобто, есть сейчас такое время получается, что бери и корми за такие деньги. Даже й думати нічого. Я ось не так давно, ну не знаю, більше місяця ми, мабуть, їздили, брали по 10. Да? ми місяць. Місяць по 10 брали, а зараз виходить 5. Ну 5 гривень це взагалі отрубі дороже. От самі робить виводи. Як би не було, понятно, що війна така ситуація, що этот, ну все одно треба не опускати руки, щось робити, щось этот, а не сидіти в депресії, наганяти всякі погані мислі і так далі. А так і ти зайнятий, і робиш, діло движеться, дай Бог, щоб кожен так двигався, невзирає на проблеми в нашій країні. Коротше, отак. Оце мені зараз треба все буде поскладувати, те ще вигрузити. Його вигружати нікуди. Треба це зложити туди, а потім макуху, потім те вигрузити. Набити, намішати, бо все в мене зараз пусте. Оце я ще з утра, вже зараз у нас времени. 3 часа дня я ще нічого в сараї не давав сьогодні. Ну там хто на тих, хто є в кормушках, а Хто на нормі не давав, то і сьогодні в них такий прогулочний день. Зараз свиноматка намішаю з отрубями, з макухою і трошки з, з, з <clears throat> пшениці і нормально буде. І тим ще щось буду мішати, додати, якби сою убирати, а додати таку макуху. Тобто якось так. По прицепу я все сказав. Прицеп. Прицеп капітальний. Ну, я довольний. Во-первых, в мене ніколи не було прицепа. Тепер мені що залишилося? І тут чим хорошо, що я цей фаркоп ждав. Не то, що він там міняється, заглушка ставиться, будь-який квадрат став там. Е, що я як ставлю бампер, у мене виходить ось задній бампер, він оп і отут закінчується ее не надо резать. А в основном фаркопы идут на прадика, что надо в бампере делать такой квадратик вырезать и просто прикручивать там рівний. И він получается високий. А цей такий низькуватий якраз для такого легкового прицепика то, що надо. Ось прицеп вантажний 2009 рік. 2009 года. Мне він сильно... А? Ой, 2019 года. А, 2009 вік. 2009 год. 2009. 2009, да, йому вже скільки год. 2009 це йому вже 13 год, а чи 14. Ну, ще резина, я кажу, резина новело. Взагалі нова резина. Тобто то, що, то, то, що треба. Единственное, что мне надо... А, ну поставить бампер, получается, и все. И я вот ось привіз зараз, э, вигрузю і поставлю его під навес И все, до следующего це я в следующий раз буду ехать по своему макуху, Неизвестно коли, це може місяця через два. Ото з'їздю сою візьму. По зерновій групі не треба. Так кому що привезти, там відвезти, хоча зараз такими ценами на бензин сильно не повозиться. Ну, чисто так для хазяйства міле діло. Я дуже довольний, радий, що його купив. Я хотів в тому году і цей прицеп я хотів в тому году взяти. Ну ціна була дорожча. А це так совпало ситуація, що я туди попав, там допомогти з бензокосою. І отож вона каже, що забереш. Я кажу, да, ну стопіть трошки, та забирай, і ото я забрав дешевше. Коротше, ото так. Дуже удобно. ну, Я ж кажу, в мене його не було. І зараз оце з прицепом, ну так, розвертатися задом, то, звісно, погано. Ну так, привикаєш по чуть-чуть. Я думаю, ну, со временем, со временем навчусь. Задом здавати, бо треба в обратну сторону крутити, щоб туди він повернув, ну, коротше, трошки. А так нормально. І заодно задню раму як розібрав, все перечистив і теж помазав усе этим мастікою, позамазував все, щоб не день нічого не ржавіло. Все зробив капітальненько, резеточку купив. Желізну дядь Вітя сказав, то я взяв желізну. Він поставив сюди резиночку, туди під стопарі теж резиночку, там не було. Поміняли стопарики, все зробив, попаяв, все. Тепер бампером тільки прикриється і все. Коротше, такі вот, друзі, діла. Зараз треба все вигружати, складати. Коротше, робити треба далі. От, друзячки, і вигрузив. Вигрузив, він зразу піднявся. І поставлю його зараз на на своє місто. І хай стоїть до слідуючого востребування. Все в мене як міні-фура борта. защелки, щеколды. Вот так. Чик. И чик. Ну, це я зараз там в дворі, вже в тому дворі, то зроблю вже нормально. Все дуже удобно і дуже комфортно. І також я все зложив. І поки я злажував отрубі, отрубі віддільно. Ось вони, кучка. Макушку віддільно. Один мішок не вліз туди, не став, бо опа, ну то стоятиме нічого. Я щоб не путатися, бо в мене макуха, е, пшениця, отрубі, соєвої, соєва макуха. Ну, сої мені хватить для цієї партії, що в мене зараз є, це куплять вже на новий виводок, як буду стріляти на щелівих тоді. То есть пока я зараз уменьшу сою, і е, вмісто сої чуть більше буду кидати цієї макухи на откормі. І також свиноматкам раціон теж піде. Просто отрубі, пшениця і і макуха ця сімечки піде. Якщо б не було пшениці, хтось просто отрубі, я б давав би одні отрубі, кормив би отрубями, макуха. І соєва макуха. Ну, то є все, що є. В мене нема такого. Та їдять, та не їдять. Зараз просто пшениця є, мені її хватить. Я прокину, мені хватить чуть-чуть перемішку з отрубями до нового урожаю. А там дасть Бог, будемо живі, все буде хорошо, щось купимо. І поки я це все складував, цю партію і ту партію, поки вигрузив прицеп, Віка надробила макухи вже набила. Скільки ти мішків? Три мішка вже вона дробила. Поки я тягав свої мішки, складав, вона вже набила. Ну як дробиться? Та стріляла. Стріляє, що вилітає, то вона кидає. От, дж, дж, дж. Ну а так, я ж кажу, поки я, то ось воно видно, що вилітає до грицьки. Ось надробила. Все отлично, все. Ну так ковшиком кидає з мішка ці крупні ці, ошметки. Якщо то зведеться. Ну, то есть не спіша, нормально. Це не в кругах. В кругах то, звісно, попомучите. Пахне. Угу, Хорошо. Там ну, що казати. Макуха є макуха, і тим більше по такій ціні. Отак. Отак, коротше, що все є, корми тільки і, і все. Корми, вирощуй, крутись, трудись. Сьогодні теж так невзначай, невзначай і цілий день пролетів. Зараз камеру выключим, намешаю быстро им, управимся. Покупаюся в душі. Правда, в душі вода холодненька, наверное. Не встигла нагрітися. Ну і все, і отак день пройшов. Завтра вже домішаю все заново, щоб в усіх все повне було. І буду займатися <clears throat> там от, де м'ясне відділення. Там в м'ясному відділенні, а потім на щелеві, мабуть, перейду. Потихоньку буду тут. Ну, коротше, якось так. Коротше, такі, друзі, діла. Все показав, все розказав, це не сказав, що по чому. Ну що, ждемо нових урожаїв. Трубя покажи. А, о, кстати, да, думаю, що я хотів. Ще й мішок наготовив відкритий. Мішок наготовив, думаю, вам покажу. Ось отакі отрубі. Ну що, отрубі, як отрубі, що там за. Такі. Средні, не то, що там мучні якісь. Ну, ну хоча тут мішки є маленькі, але ну, тяжові, то він значить мощний. Є такі середненькі. Ну то есть отрубі по 10 бальній по мучності 7 балів десь, да, по 10 бальній. То в мене були, що я брав у колі там 10 з 10 по мучності, а це 7 балів. Ну коротше отакі. Отакі ділішки, отакі діла. Все тоді, друзья. Всем спасибо за просмотр. Будем дальше трудиться. А вам всего самого наилучшего. Не падайте духом. И всем пока.